Hop. Мен қайрап айта қоймай, қайырда мен. мән мен. Я ей он бүгін бұл Майнкрафт. Майнкрафт был надо очень очень очень Майнкрафт болады короче бүгін. Сен Майнкрафтың Lucky Skyblock деген бөлімін ойнап көреміз. жаққан болса, бұл карта планетте болады, короче. Енді бұның ең зор тарапы надан лаки блоктан ол е надо мынаумен алады екенбіз қараңдар мынаның үзілмейді даже не мынау оу май гад даже ар эндер бір нәрсеге баруымыз керек мында алпыс блокты алдық болдық мында короче жүзек болды енді о май гад қисайып кетіп жатпын тіктай түсіп кетсем болды даже енді екінші лаки блогымыз ал лаки блогтың өзі түсті ғой о май гад бұл қателік па не зат өзі қателік па өзі тыста жіберген жақсы бұны енді No le per sapere? Yeah. Mana келді Ya жақындама ойбай өліп қалдық қайттан басылғанда мында яқ яқ яқ тиме тиме тиме тиме маған тиме тиме тиме тиме тиме тиме төменге түсір ей мені ей төменге түсір алло алло адамсың ба кешегілер не тауғанымды қараңыз мына жерде тұрады біздердің құрсын бағанағы затымыз жоқ болып кеткен оқжай бұған тимейміз о май гад оу не затлар түсіп кетті біздерге оу оу оу а так және мынау керек емес енді біздерге. лазер деген енді біздерге просто тек тіпті лаки блоклар жинап алайық одан кейін барып ал сатыла ей рахмет үлкен зат бердің о май гад итім менің итім итім итім менің дейді ғой о май гад тыныты түсіп желем жоқ болып кетті cobblestone на брик блок пен job шығамын сенді басқа әлі жоқ басқа әлі жоқ давай енді дауысын бұзамыз жочқа жоқ бұл қайтып келме ол даже кем түседі екен да ау біздер мынаумен сындыруымыз керек еді ғой ау не берді о май гад бізге қымбат зат болды ол қайтып кел жоқ бол жоқ бол сонша сағат ойнап көрейін короче мына ізін істейміз я я я аяқ мен енді бірінші жауып алайық та болды Basıl basıl basıl. Зат түсті. Яқ, яқ, яқ. Түсіп кетпе. Түсіп кетпе. Молодцы. Галаң Э, даже бағанағы нәрселерден Кемсіп алдық. Назад мынау аш. Аш қумай. О май Ол келе береді ғой маңғыстау давай енді біздердің видеомызға лайк подписка басып қойғандарға үлкен рахмет баспағандар десе Мұнна мұн жаманлық қақта қане өзі қаяғымнан келсем өлтіремін давай давай давай давай давай даже қазіргі қазіргісінде уре На шошқан жоқ қылу керек о май гад ес Татем! крипер крипер келіп түсті ғой қасыма не ес жаққа барып эндер жаңа эндер бір заттың қасына барған уақытта ішеміз не зат екен о май гад киім толығымен бір киіне тон киім өлімі жоқ қайтып келме <laughs> бәрі түсіп кетті ғой яқ яқ яқ анау аяққа ұшып кетті ғой анау баг емес пе майнкрафттың багы ғой анау О май гад! Сон чесат Болды Бізлер Русқа susatlar menен кетеміз. Кеттік. Жақшы бұны ішпей ақ Әзірден ішпейміз бұны. Кеттік енді Эндер Драгон менен ұрсуға жолға шықтық. Эндер Драгонды бұндай сытлармен өлтіре алмайтын шығармыз. Даже креативке қойып, зат аламыз сол жерінен мәне Хау! ау ау ау ау ау короче біздер творскийға қойып мына заттарды ала алмасақ ізі болып давай давайынан аламыз үстімізге киім ең зор дегенде аламыз короче одан кейін мынау кейінірек бізге мынау керек даже мынауым керек тағы біреу керек кюн кірка керек кірка кіркадан кейін бізге кевин алу керек сөйтіп ауғат керек ауғаттан кейін тотем керек кейін нзтла керек тағы кроват керек кроват кроват кроват кроват кроват кроват тағы тотем жаңағы тотем жоқ болып кетті короче тотем қақта тотем тотем тотем сөйтіп тинти сөйтіп тинтидан кейін бізге мынау керек қақта сөйтіп блок керек простой блок мына кіреміз тыны алдыңғыдай болып тынытымен жүрмейік мынандай екен ол блок оф голд дейді жақсы керечи тақтайдағылар су алайық су үзіліңізбен бір су давай кеттік ұшып барып әз кіреміз көп уақыттан бері ойнамаған едік камемуде ә, камемуд камемуде сыгырачи creo que Telenas. Hubana. Allah hazır ультрамыз О май my god бізге блок жақсы Даже блок керек еді сондай. Көп адамдар блокты блок деп қойды блок. Ол вообще болмайтұғын адам ертең адам болмайды ғой қане костюмімді төменге қарап барамыз сөйтіп бір блоктарға барамыз блокты алғаннан кейін барып тұр не кім дейді давай давай давай давай давай давай о май гад қараңлар мынаны қараңдар қараңдар мына су өзгеріп кетеді екен обсидианға қойсам су өзгеріп кетеді екен тар дейді ғой тәтем қойып алайық о май қатты енді енді зовут на? бұл endigi vazifamiz bu muhandislar тұрып атып қаламыз atib qolamiz. Yoqqa my god. No, вообще болмайтын екен Tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí. Tem ninguém, tem ninguém. Tuto video jsme už má na řecké špot.